音乐会的烟火，还记得那个凉凉的深秋，还记得人潮把你推向了我，有了雨露记得珍惜稀落，一个一万坚持不睡的等候，一起把青春设计的。 小小的肩膀，一大袋，呵护着我。小小的关怀喋喋不休。感谢我们一起一起走来好久。又再一次来到天涯山丘，给你我的手，向我留一手，把自由交给他们的我。 小手拉大手一起加油，今天特别想太多，你是我的梦，像北方的风，吹着那暖暖洋洋的哀愁。我们小手拉大手一起。